Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, ah, ah, ah, ah, car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bas Salut à tous, et bien aujourd'hui j'ai la chance d'être à la campagne pour pouvoir faire les tests de tir avec le HK417 Humarex euh, fabriqué par VFC. Donc voici un exemplaire. Alors j'ai choisi, il est long, il est long, il est long, il est long, il est long, il est très long, il est très long. Voilà, la version euh, limitée à 350 pièces pour l'instant, 20 euh, pouces et rail long. pourquoi je dis pour l'instant ben, Tout simplement parce que VFC va très prochainement mettre à disposition la rallonge 16 pouces ainsi que la rallonge 20 pouces avec le rail long et les deux euh, flip-up euh, sights, voilà, les organes de visée rabattables. On va faire des tests euh, de distance, voilà, voir un petit peu la précision de cette réplique à partir de 25 mètres et jusque là où je pourrais aller. là j'ai à peu près 75 mètres devant moi donc je vais pouvoir un petit peu me défouler. Concernant la puissance, sortie de boîte mesurée au chrony, elle avoisine les 430 fps. Euh, ça tombe bien parce que moi je voulais en faire euh, un vrai snipe. Donc euh, couplé au MOSFET King Kong, je vais pouvoir faire une vraie réplique de snipe. Voilà, et ben sans plus tarder, voici les tests de tir de ce Humarex VFC HK417 version longue 25 mètres, premier test. Alors je précise, hein, ne faites pas ça n'importe où. Moi je suis sur un terrain privé, j'ai l'accord des propriétaires. Euh, vous amusez pas à faire ça dans votre jardin. Euh, enfin s'il y a des passants qui peuvent vous voir, bien évidemment. Ou, euh, dans la rue. Hein. concernant les billes, je vais utiliser de la bille 0,28 mat boule. il, y a les, poules. Les poules là-bas. Voilà, les volailles, on est bien à la campagne. Euh, donc de la bille 0,28 euh, Et là, on commence à 25 mètres. nous voilà donc à 25 mètres. Euh, je vais utiliser euh, une lunette grossissante 4 fois. De la bille Madbull 0,28. J'ai mis une feuille A4 histoire de dire qu'on a un peu de précision, mais euh, comme ma lunette n'est pas symblotée, ça va être euh, sans doute un petit peu approximatif. Ce qui va m'intéresser surtout, <laughs> c'est de toucher euh, le carton, qui est large à peu près comme, comme le buste d'un camarade de jeu. C'est parti pour le test de tir à 25 mètres, 10 billes. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les tests à 35 mètres. Ah, là on est à 45 mètres, ça commence à faire quand même pas mal loin. Voyons voir si on touche quelque chose. Voilà, comme ma lunette n'est pas semblotée, hein. là je vise euh, la base du carton hein, pour que ça aille toucher euh, la cible. Voilà, 55 mètres, euh, là ça commence vraiment à faire loin je trouve. Là. Bon, il y a aussi le tireur un petit peu, <laughs> un petit peu qui joue. Hein. Voilà. On voit à 55 mètres, on arrive quand même à mettre quelques billes euh, dans le carton. <sighs> Allez, on tente les 60 mètres, on tente les 60 mètres. Voilà, bon bah on est des foldingos, hein, 60 mètres là. Et voilà, on va voir si je, touche, euh, si je touche quelque chose. Là, je visais le coin inférieur gauche euh, du carton pour, euh, pour euh, toucher la cible. Ah, est-ce qu'on tente à 65 mètres Hop, et voilà, 65 mètres là. C'est parti. 65 mètres. Euh, je sais pas du tout où ça tapait. Euh, je découvrirai en même temps que vous en regardant la vidéo. Euh, cela dit, je visais, ouais, j'étais en dehors de la cible, hein, vraiment. Simplement, je suis déjà satisfait de voir que qu'à 65 mètres, sur, sur 9 ou 10 billes là, que j'ai tiré, il y en a peut-être 3 ou 4, ou peut-être 5 même, je sais pas encore, qui ont touché la cible. Et ça me donne envie de tester quand même les 70 mètres. Allez, soyons complètement fous. Allez, c'est parti pour 70 euh, mètres, avec la volaille qui s'excite un petit peu là. Euh, bon, gardez en mémoire hein, que déjà on a réussi à toucher à 65 mètres avec une réplique qui sort de boîte, une lunette pas réglée, un hop-up euh, voilà, que j'ai réglé quand même un petit peu à l'arrache on va dire, hop-up, joint de hop-up paroudé bille 028, mat boule. Voilà. Donc là on tente les 70 mètres je suis un fou dans ma tête un petit peu, hein, parce que franchement, là, il euh, <laughs> n'y a rien qui est... <laughs> a rien qui va euh, au niveau conditions. Allez, on va voir si je peux au moins en mettre une euh, sur 10. Et voilà qui met un terme à nos tests de tir. Bon, bah, 70 mètres, je crois que j'en ai une ou deux euh, qu'on touchait. Hein. Ça mériterait... Euh, j'ai peut-être un petit poil trop euh, de hop-up là. elle vient mourir à 70 mètres. on verra au caméscope ce que ça donne. En tout cas, je suis relativement satisfait des performances en sortie de boîte de cette réplique. On va aller voir là-bas ce que ça donne. En tout cas, merci de votre attention. Pour les quatre qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là j'ai aucune idée, je ne sais pas où ça a tapé. Ça se trouve ça tape en bas du carton donc on verra même pas les billes euh, taper <laughs> le, la feuille à 4. Mais en tout cas, il y a au moins deux, euh, deux coups au but euh, me semble-t-il. Donc déjà je suis, je suis satisfait. Et bien entendu vous pourrez retrouver la review complète de ce produit, du HK417 version longue euh, Humarex VFC, sur euh, mon blog, donc l'entre du dingo.canalblog.com. A bientôt. La légion marche vers le en chant.